Apa, Ibai Alzaganaz, Mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Janda notzailaren hogeta zeian, osoko bilkure eukik eta beste gai batzun artean, ba, onako honek landu gendu zen. Alde batetik, mungiko udalak eskaintzen dauzen kirol zerbitzuen kontratue barrizteko pliegoak onartu barri zen ziren. Pliegoetan zehazten da azken baten kontratu hori bere ganatu gure dauen enpresak zelako baldintzak bete behar dauzen eta ze eskaintza e, izango dan emon behar dauena. Volumen handiko kontratu izeten da, bi urterako, gehi beste bi urtetan lusatzeko aukera gaz, eta ba, gitsi gora bera kalkuletan jakon balioa lau milioi euro baino gehiagoa da. Ezinbestekoak diren zerbitzuekaz eta honen moduen, modu jarraitu baten eskaintzen direnak ganera, gure ustez zuzenean udalak kudeatu beharko leukez eta ez horretarako enpresa pribatuek eh, kontratatu. Gure ustez, publifikazioa da zerbitzuen kalidadea, langileen perfile eta langileen lan baldintzak ziurtatzeko dermea. Hori eta EH Bilduko zinegotziok hausten idu inginen eta pliegoak onartu egizen ziren EAJ eta PSR-en aldeko boskakaz. Beste alde batetik eta martxoaren sortzie bertan egonda, olako egunekaz egin hoi udalak adierazpenak argitaratzen dauz, eta kasu honetan adierazpen hori be onartu behar zan. Era honetako adierazpen eta asmoak erakusteak eta horretan bat egiteak dekon garrantzia azpimarratu gendun, baina pausu bat arau joan da ba, guzti hau errealidade bihurtzeko beharrezko diren konpromisoak be azpimarratu guri izen genduze. Adierazpena hau batez onartu izen zen. Beste gai garrantzitsu bat, zibikak aurkeztutako mozino bat izen zen, Mozino horretan proposamen bat lusatzen zerean berreagamendi edo bilbaina modure ezagutzen dogun horretako gatazkari irtenbide bat emoteko asmoz. Proposamen horren aurrean guk egiten dugun irakurketak oso oinarrizko kontu batzuk jasotzen dauz. Alde batetik, adieraztea, ba, bai bere sorreratik, zein bere garapenagaitik, gaitik, berregamendiko irigintza eredu eta azkematen herri eredu horrega ze bildutik ez dugu inondik inora bat egiten, ez dugu konpartitzen. Beste bat, orain bizitzen gabizen egoera honi bide emon sotzon ito edo gertaera bat, Hain zuzen be, urte batzuk atzera, berregamendiko ekua desegin sanean, udalak horretan esku esartzea, edo behintzet esku esartzea aldez aurretik Ba, ondorengo harremana zelakoa izango zan zehaztuko zeuen akordio edo hitzarmen bat lortu barik. Hori izendalako hain zuzen, gero berreagamendiko juntari aukera emondotzona bide judizial horretan sartzeko. Gaiek epaitegietan daroz urteak eta guk argi eta garbi ikusten dugune da, bide honetik behintzet lortu aldauen irten bide bakarra akordio baten bidezkoa dela, ez bide judizialetik. Zibikak proposamen horregaz, hain zuzen be, helburu hori lortzeko lehengo pausu batzuk emon zeuzen, naiz eta gero esan dugun moduen dana azeleratu dan eta akordiorik lortu barik aurkeztu dan mozinoa. Edo zein kasutan, guk hori ezin dugu inondik inora onartu, guk uste dugu balizko akordio hori heltzen den egunean edo lortzen den egunean izen barko mungiar guztion interesei begiratzen dotzien e, akordio bat. Eta ganera onartu ezin dugun beste gauza bat da Proposamen horretan, zehozelan iraunaraztea edo ontzat emotea mungiko bizilagunen arteko desbarrintasunek, auzo batekoak eta beste batzutakoak esate harren. Eta Bilbainak deko zen zerbitzu eta azpiegiturak eta ganera dauzen moduen eh, onartzeak hori suposatzen da bain baten. Abia puntu oso desbarrinek dire gureak, baina horretan egin behar da indarra eta horretan saiatzen jarraitzeko pres gauzela be adierazi gendun, EH Bildutik, eta ba, mozino oneri eseskoa emon genotzen. Bukatzeko, jakingo dozue, oraintzu San Jose etxe alai adinekoen egoitzatik bos langile kaleratuek izen direla, Horren arire, ba, alde batetik, bai alkateagaz berba egiteko aukera euki dugu, eta beste alde batetik, ba, bertako langileen ordezkaritza bat be harremanetan egoteko aukera euki dugu. Langileen ordezkaritza horrek euren irakurketa helarazi dozku, eta osoko bilkura honetan, eskari eta galderen puntue aprobetsatu gendu, nori ganerako alderdiei trasladatzeko. Egoitza hori fundazio baten ardurapekoa da eta fundazio horretako patronatuek zuzentzen dau zentrue, baina aldiz esplotazioa edo kudeak eta enpresa pribatu baten eskuetan dau urgatzi deitzen den enpresa batena. Bizi dugun egoera dela eta egoitzako plazen eren bat gitsi gora bera utzik dau azkeneko hileetan eta enpresak arrazoi ekonomikoak direlata, ba, langileak kaleratzea erabaki dau. Laburbilduz langileek eskatzen dabena da kaleratutako bost langile horren kaleratzeak atzera botatea, ganera urgatzi ez da mungian bakarrik zerbitzu eskaintzen duen enpresa bat, leku gehiagotan egiten dau eta e, langileak berkokatzeko gaitasune eukiko eh, zeuen. Ganera, emon diren arrazoiek, ba, bizi dugun egoerari erantzuten dotziek kojunturalak izango ziren beraz eta ez egiturazkoak. EH Bildutik bat egiten dugu eskaerokaz eta garbi ikusten dugu ez dala mungiako arazo isolatu bat. Adinekoen egoitza gehienen kudeak eta enpresa pribatuen esku itxi izenaren ondorio zuzena dela ikusten dugu. Azken baten, honetan eskumenadekien erakunde publikoetatik indartutako ereduan dago arazoa.